a nova casinha. Olha, não é rosa não. Eu pensei... A riqueza do senhor A nova casinha dos cachorrinhos. Gente, essa a, a Magali. Essa aqui é a Magali e essa daqui... Não, essa aqui é a Lara. A primeira, a outra é a Magali. E o não. outro é o Rex. É Quer é ver que a Magali é brava. Quer ver que ela é brava? deixa eu faz a rosa, né? Quer ver? Vou mexer com ela. Tira as riquezas daqui. Tá assim. Ela é brava. Deixa eu ver. Ela é rosa. Ai, olha esses da frente, pequeno. Ela é brava. É, é. Fazer. É, é. é, é, é, ela quer fazer, né? Olha, latindo. Vê, galera. É. Quer ver? Não, essa, essa, essa. Essa. É, é, é. É minha, é a outra. É a outra. Deixa eu ver. É a outra. chama é a Magali. Tá chorando, tá querendo mamar. Ah, como é que anda já? Deixa eu ver, Magali é essa aqui, a fomenta. É. Essa é a fomenta, gente. Que eu ligar nesse daqui. É, é, é, é, é, Ah, ela aqui, a uma é essa mesmo. Né? <laughs> é, é, é, é, é. pra... Olha é que ela ficou olhando. Esse aqui é quebrou é sair, né? Mas já tava tá aqui no chão. Dodô. Todd. O que está em seu site, Todd? Dois, dois, mamar, chorando que é mamãe. Vem cá, minha princesinha. Ah, ah. É cara, que nojo. Tá a mãe dela é brava.